Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ah, Jumpa lagi bersama saya Abang Studio Eto Yuk ah kita lihat nih uh, Simple ya cara simple memasak uh, sarden ya Ayo kita masukkan dulu ya bumbu-bumbunya ya Ada bawang ya bawang-bawang ya Bawang ya bawang merah uh, eh, Ditambah ya campur cabai ya Cabai uh, kita secara simple aja simple ya simple simple kita aduk kita aduk kita aduk kita aduk ini kalau teman-teman anak kos seperti ini ya tuh ya cabai rawit uh, sama bawang ya aduk ya ini bumbunya cuma simpel aja ya bawang merah sama cabai kita aduk kita aduk kita aduk tidak usah perlu bumbu yang lain-lain ya begini aja sudah enak nih sahabat-sahabatku maklum ya abang kudeto ya nakus seperti ini kita aduk kita aduk kita aduk kita aduk kita aduk kita aduk ya setengah matang setengah matang setengah matang ya kita masukkan tuh sardennya ya tuh kita masukkan sardennya ya cukup satu ini aja ya satu kaleng aja sudah banyak tuh yang buat sendiri atau buat berdua buat bertiga bisa ya tuh, oh, sangat simpel sekali ya sangat simpel ya bumbu cuma memakai bawang merah sama cabai rawit Uh, kita aduk kita goyang uh, goyang dangdut uh. tapi nggak usah diaduknya nggak usah kenceng kenceng ntar apa ini uh, ikannya pada ini pada pada pada ini pada potong-potong tuh uh. uh. ayo ayo ayo siapa yang minta masakin ayo ayo ayo ayo ayo uh. kuping sarden uh, simple ya kuping sarden fish iya yeah. uh wangi wangi wangi wangi uh wah tuh sampai ngebul ngebul saya sampai nahan nahan batuk nih tangan batuk nih -hmm. dengan peralatan sederhana ya wali itu ya luar biasa malum lah anak kos ya penting kita bisa masak hmm. jangan lama-lama ya sebentar juga udah matang ya <coughs> oh tuh tuh kan jadi batuk kayaknya oh, jadi batuk eh uh, wangi wangi wangi seger seger seger seger seger seger yo oh, ah lu udah matang lalu kita matikan kompornya ya uh udah matang matang matang matang matang matang matang uh uh coba kita lihat lebih dekat Wih, yummy yummy yummy yummy yummy yummy ih udah matang ya thank you thank you thank you thank you thank you terima yuk makan makan makan makan makan makan yuk ah, makan makan makan thank you